Hier bin ich in einem Traum hinter der Welt. Hast du Zeit vorbeizukommen? Ich warte hier. Siehst du mich im Gesicht, das zu dir schaut? hast du Lust mit mir zu streiten? Ich warte hier, ich warte auf Berührung, ohne Zwang und ohne Mord. Überlassen wir die Führung, komm wir fließen mit dem Fluss. Hier auf der Suche nach so vielem. Hast du irgendwas gefunden? Und teilst du es mit mir? Siehst du mich verstreut in aller Welt? Hast du deinen Platz gefunden? Oder suchst du gar nicht mehr? warte auf Berührung. Ohne Zwang und ohne Muss überlassen wir die Führung. Komm, wir fließen mit dem Fluss. Hier